සංජානා ගම ආරච්චි සංජානා ඔමාලි ගම ආරච්චි නේද සංජානා ඔනහඩි ගම ආරච්චි එහෙමත් නෙවෙයි තියෙන සාමාන්‍ය තියෙන මේ ඇත්තම කියන්නේ උපැන්න සහජකයේ තියෙන්නේ පාලටුව ගම ආරච්චිගේ සංජානා ඔනහඩි ඒක චුට්ටක් කෙටි කරලා ඉතින් මේ සංජානා ගම ආරච්චි කියලා හදුවා හැදවා හරි මේ හරිම සතුටේ මේ මේ දවස්වල සෑහෙන ජනප්‍රිය චරිතයක් බවට වේගින් පත් වෙන අතරට ඔයාගේ නමත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් දිවිතුරා ගැන අනිවාර්යයෙන්ම අපි කතා කරන්න ඕනේ. ඒක මේ ඇත්තටම දැන් මේ මේ දකින්න රූප නෙවෙයි එතන සෑහෙන හරි කාර්ය බවුලයි එතන සෑහෙන කඩිය වගේ වැඩ කරන චරිතයක්. ඉතින් කොහොමද දිවිතුරා ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරලා කතා කරමු. ඉස්සරහ අරගෙන යමු. දිවිතුරා ගැන කතා කරනවා නම් හැම වෙලෙම මට කියන්න තියෙන්නේ දිව්‍ය පුරාවටම අමතක නොවන ටෙලිග්‍රාම් එකක් තමයි දිවිතුරා කියන්නේ හිරුනාලිකාවේ රාත්‍රී 8ට ටෙලිකාස්ට් වෙනවා. ඉතින් මේ වෙනකොටත් බලන්න නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් අනිවාර්යයෙන්ම ගිහිල්ලා බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. බලන එකත් දිගටම බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් මගේ කැරක්ටර් එක ගැන කතා කරනවා නම් ඔයාගේ නමම තමයි මට තියෙන්නේ ටීනා. ටීනා. ටීනගේ කැරෙක්ට එක ගොඩක් වෙලාවට සංජානට සමීපයි දෝ කියලවට ඉතන මොකද ගොඩක් කටියමට හම්බුනම්ගේ අම්බෝ යාටනම් ගැලපෙනම කැරෙක්ට එක තමයි හොම තියෙන්නේ එන පිස්සු මේ මාරාසයි කැරෙක්ට එක හරි කියවුත් එහෙම කියල කියනවා ඉතින් ඇත්තටම ඒ කැරෙක්ට එක මං හිතවත් නැති විදිහට ඉතාම ඉක්මනින් මිනිස්සුන්ගේ හදවතවලට කාවැදුනා ඉතින් හරි සතුටුයි තැන්කූ හිරු කියලා කියනවා හරි ඔය ඔය ඔය නාට්‍ය රඟපාදත් සෑන මේ රසට බල කතා තියෙනවානේ දිය තලාවෙහිම ගිහිල්ලා මතක දේසින්දී චූටිං කරන වෙලාවේ නිකුණුත් කටියත් එක හිනාවෙනවා මේ ගැන ෆස් ටයිම් තමයි ටෙලිඩ්‍රාමයකට නෝරෙදි ගිහිල්ලා එහෙම ෂූටිං කරේ නැත්තම ගොඩක් වෙලාවට මේ මියුසික් වීඩියෝ වලට විතරයි ඇත්තටම නෝරෙදි ගිහින් තියෙන්නේ ෂූටිං වලට දැන් උදේම නැකිටින්න ඕන අපි පාන්දර හතර විතර වෙද්දී අපිට සේක හම්බ වෙනවා. ඉතින් හතර හමාර විතර වෙද්දී අපි මේකප් එකේ ඉන්න ඕනේ. අර සෙරිප්පු දාන්න තු ඇවිදින්න බෑ. මාර සීතලයි. සීතලයි. උදේම නාලා මේ ඕ මා මේකප් එකට ගිහිල්ලා ඉද්දි බඩගිනි මාර දුකක් ඒක. ඒ කියන්නේ දවල් ඇති නෝමල් වෙන බැක් නෝමල් වෙන උදේ පාන්දර නැගිටින්න තියෙනින්ද හරිම අවුල් මේ ඒ වගේ මතක තමයි තියෙන්නේ. මතක තියෙන ඇයි කටියත් එක නිකන් hina වෙන ෂූටින් ගිහිල්ලා ඉන්න වෙලාවේ ඒ කියන්නේ දැන අඳුර ගන්නද දන්නේ නැතුව නැත්නම් අනේ මෙයාව දැක්කම hina වෙන්න ඕනි කියලා හිතනවද නෑ ඔය දැන් මේ අපි ෂූටින් උදේ පටන් ගත්තට පස්සේ රෑ වෙනකන් සාමාන්‍ය ෂූටින් කරනවානේ. ඒ කරනකොට රෑ අතපහ වෙනකොට මට නිකන් පිස්සු වගේ. ෂූට් එකේ අපේ කැමර අයත් එක ඩිරෙක්ට අයත් එක්ක මට ගොඩක් කලට සුජීවයේ සරත්වය තමයි මත් එක එකට මූ වෙලා මේ ඇත් කරන හම්බෙන ඉතින් දෙන්නගේ මූ හරි සංජන මේ දැන් ඔය සරත් අයිය ගැන කතා කරද්දී ඔයාට හම්බ තින කැරක්ටස් ගැන ඔයාගේ ළඟින්ම ඉන්න දෙන්න ගැන අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න ඕනේ සුජීවය ගැන සරත් අයිය ගැන අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න මොකද හිතන්නේ ඒ වගේ දෙන්නෙක් එක්ක රඟපාන්න හැම කෙනෙක් ශ්‍රේෂ්ඨ ඉන්න ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පීන් එක්ක රඟපානවාට මේ ඩ්‍රාමා එකේදී අවස්ථාව හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ දෙන්න ගැන මොකක්ද ඔයාලට විශේෂයෙන් කියන්න හිතෙන්නේ? ඒ දෙන්න ගැන අනිවාර්යයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. thank you අවස්ථාව දුන්නාට නැත්නම් අමතක වෙනවා මේ ඒ දෙන්නගේ මාර සපෝට් එකක් හම්බ වෙනවා. ඇත්තටම ඉගොලා මට වඩා මම අලුත් කෙනෙක් ෆීල්ඩ් එකට එයාලා මේ ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්න දැවන්ත චරිත ඇත්තටම සීනි ආටිස්ලා ඒගොලන් එච්චර දැවන්ත චරිත වෙලත් හරිම නිහතමානී විදිහට මගේ ඩයිලෝක හා ඩිලිවර එක වැරදි නම් ඒගොල්ලන් මට කියලා දෙනවා ඊට පස්සේ මම කරන එකේ කාර්ය ඇක්ෂන් තියෙනවා ටීනගේ අමුතු ඇක්ෂන් තියෙන ඉතින් ඒවට විහිළු කරනවා හැම වෙලේම මාව අගයනවායි දෙන්නත් එක්ක එකතු වෙලා ඉතින් හරි ෂෝක් මයි සරත් අයියයි තරගෙට වතුර බෝතල් එහෙම දීලා ඉවර කරනවා සෙට් එකේ ඒ වගේ හරි අමුතු අමුතුම කාලයක් තමයි මේ හිරුත් එක දිවිතුරත් එක්ක ඇත්තටම ගෙවෙන්නේ අර දෙන්න නම් ඇත්තටම හරිම හොඳයි මාර් සපෝටිව් මාර් සපෝටිව් දැන් මේ ඔය ඔය ආපු ගමන් මගේ මේ පදිංචිය මාතරනේ දකුණනේ ඉතින් මේ කොහොමද ඉස්කෝලේ කාලේ ජීවිතේ පොඩි කාලේ පොත්වලට කවර දාන්න කියලා හරි ඉස්කෝලේ කාලේ <laughs> මම පොත්වලට කවර දාන්නේ නැහැ අම්ම කරලා දෙන්නේ අර මට මතකයි මේක චුට්ටක් කට්ටිය දන්න කතාව මං ආයෙ කියන්නම් ඔය මම පොඩි කාලේ අර එක එක එක්ස්පීරිමන්ට් කරනවා නිකන් ඉන්න බැරි ගමට කරනවා ඉතින් කරන්න දෙයක්වත් නැහැ චුටි කාලේ මම ඉතින් ඔය ඉස්සෙල්ලා කට අරගෙන අර දෙක එකතු වෙන්න එපා මෙහෙම ගහන්න ගැහුවාම කොට වදින්නේ පොත්තට හරි කොලෙට හරි මොකකට හරි ඉතින් මේ මම නිකන් බැලුවා ඇඟිල්ලට තියලා ගහල බලන්න මේක ඇතුළට වදිනවාද කියලා අර යට ස්ටෙප් එක යට එක නැතුව මේ ෆෝනේ හරියට මට මතක අට වසරේදී මේ මාර ගවේෂණ පරීක්ෂක තියෙන්නේ නැහැ මට ඕ මේ ඒකත් එක්සෑම් එකක් වෙලාවිදි හෝල් එකේ ළමයි ටික දාලා දැන් ඔන්න අපිට එදා දෙපි ඉංග්‍රීසි හරි තමිල් හරි පේපර් එකක් ලියන්න දෙන්න සංජන අපිට ඔව ඇහෙන්න නැතුව ගියා. සංජන අපිට ඔව ඇහෙන්නේ නැහැ. පොඩි අපිට ආ හරි. අපිට ඔව ඇහෙන්න නැතුව ගියා එකපාරටම. හරි සංජන ඔයාලට කමෙන්ට්ස් පේනවා නේද? ඔයාගේ ෆෑන්ස්ලා කමෙන්ට් කරනවා සංජාන අක්ක කියලා හાર્ට්ස් ගොඩක් කියවනවා. හායි අක්කි රේණුක කරුණාරත්න ඔන්න කමෙන්ට් එකක් දාලා තියෙනවා සංජානා හසිත රොෂාන් මාත් ඉන්නවා කියලා කමෙන්ට් කරලා තියෙනවා සංජානගේ සින්දුවක් කිව්වද සංජානගේ හඩින් සින්දුවක් කවන්න ආසයි කියලා කමෙන්ට් එකක් ඇවිල්ලා තිබුණා මම දැක්කා මම සින්දු කියන්න ඕනද ඔව් ලස්සන සින්දු කියන්න පුළුවන් නේද අම්මෝ මට සින්දු කියන්න බෑ චුට්ටි කෑලා නිකන් ආසාවට වගේ නිකන් කටේ අපි try කරන්න වගේ කියන්න ඒකේ live එකක් ඇවිල්ලා සින්දුවක් කිව්ව නෑ කියනකොට ඉතින් වැඩක් නැහැනේ හරියට මෙතන සංජානා ගමාරච්චි අද මේ විදිහට සින්දු කියන්න සූදානම් චුට්ටි කෑල්ල චුට්ටි කෑල්ල සංජානගේ චුට්ටි සින්දු කෑල්ල රස පිරණු කතා හොඳට කතා ඔබට කියන්න ඉඳ හැරණු වෙලේ සඳ පානේ ගීත ගයන්න එනු ඉක්මන් වී මාවත ලම් වී ඔබටයි මහා ආදරේ ඇතිනේ ඔයයේ හරි ප්‍රශ්නයක් ඒක කාටද ඔය ආදරේ කියලා නිකන් කිව්ව කියලා අපිට දැනගන්න පුළුවන්ද මං මොකද කියන්නේ ආදරේ ඇහෙන්නේ නැහැ ඔයාලා දැන් ඇහෙනවද සංජාන දැන් හරිද කැඩි කැඩිද අපි වහෙන්නේ? මනෝලෝ කැඩි කැඩි කෑලි වලට වහෙන්නේ. කැඩි කැඩි කෑලි වලට. හරි අපි අනිත් ෆෝන් එක ගමු සංජාන ළඟට. අනිත් ෆෝන් එක ළඟට ගන්න බලන්න සංජාන. මේ අපි දැන් ඔවුන බෑ ගේමත් එක දැන් ඕන සම්බන්ධ වෙන්න හදන්නේ දැනට Facebook live යන ෆෝන් එක පොඩක් වොලියම් එක පොඩක් අඩු කරගමු සංජානනා අපි කොන්දේසි ටික මතක් කරන්න ඔව් නෑ බෑ කියන්න බෑ තනි වචනෙන් උත්තර දෙන්න බෑ එකම වචනය තුන් පාරක් කියන්න බෑ වෙන භාෂාවෙන් උත්තර දෙන්න බෑ හරි ලේසි විනාඩියක් තප්පර පහක් නේද වෙන්නේ තප්පර පහක් නේද වෙන්න බෑ අම්මෝ <laughs> හරි ඔව් ඉන්න ඔන්න දැන් අපි රේඩියෝත් එක ලයිව් සම්බන්ධ වෙනවා සසර පුතලම Sanjana nak Omila dan Gandam ha? Hari. Hari. Try tu Omila. Ha? Thank you. හවස තුනයි විනාඩි විසි එකයි වෙලාව රයිටෝේ අන්තිපය අපි ඉන්නනේ අන්තිපෑ ඉන්න ගමන්ම ඔන්න ශාසම අප ඔෆිසිල් ෆෑන් පෙච්චිගේ ඉන්න කටනම් දැන්ට බත් දන්න අපිත් එක කවුද මේ වෙලාව ඉන්න කියලා අපි කිව්වා දෙනා කියලා කිව්ට් හරිද හැමෝගම ආදරේ දිනා ගත්ත හරිම හොරු කූටි දඟ කාර කටකාර චරිතයා මංගල ශිල්පිනියාව සංජානා ගමාර චුනද අපේ ෆෙස්බුක් ලයිව් එකත් එක්ක අපේ වුණා බෑගේම එකත් එක්ක ජොයින් වෙනවා කියලා අපි කිව්වා දැන් මෙන්න ඉන්නවා සංජානා අයිබෝන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් අයිබෝන් අයිබෝන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් අයිබෝන් අයිබෝන් සංජාන කියන්නද කීනා කියන්නද ඔතන ටීන කෙනෙක් ඉන්නේ හින්දා අපි සංජාන කිව්වා හරි අපි එහෙනම් සංජාන කියලා කතා කරමු දැන් ওই ටීන කියලා ඒකත් එක්කම මේ අපිට මතක්කෙන්නේ දැන් දිවිතුරා නාට්‍ය ඔයාගේ ඔයාගේ චරිතය තමයි ටීනා දැන් මේ සැබවින් ඇවිල්ලා සංජානා ඉතින් මොකද හිතේ මේ දිවිතුරා නාට්‍ය ගැන දිවිතරා නාට්‍ය නම් මට නම් දිවිය පුරාටම අමතක වෙන්නේ නැති වෙයි. මොකද ඒ තරම් ලස්සන සුන්දර පදක සටහන් තියෙන ලස්සන ටෙලිග්‍රෑම් එකක්. ඉතින් හිරු නාලිකාව රාත්‍රී අට තමයි ටෙලිකාස්ට් වෙන්නේ. සීනගේ කැරක්ටර් එක ඇවිල්ලා මගේ ඒ කියන්නේ සංජාන්ට ගොඩාක්ම සමීප කැරක්ටර් එකක් මම දන්න විදිහට මොකද යාළුවත් කියන්නේ ඔයාට නියමටම ගැළපෙන කැරක්ටර් එක තමයි ඔයාට ඔය හම්බලා තියෙන්නේ නියමයි කියලා. ඉතින් බොහොම කෙටි කාලයකින් මිනිස්සුන්ගේ හදවත වලට දැනුණු කැරක්ටර් එකක් තීනා. ඉතින් තීනත් එක්ක විලාසය සතුටින් ඉන්නවා ඉතින්. හරි. අර කටකාරයි කියලා කවුරුත් කියලා නැද්ද ඔයාට? මගේ කට වැඩික වෙනවා. <laughs> කවුද නොකිව්වේ කියලා හරි නේද? ඔව් නොකිව්වේ කවුද? හරිම ලස්සනයි අනිනාරි ආශ්‍රය වොයිස් එක නේද? ඔව් ඒක තමයි නේද? හරි ප්‍රියමනාපයි. මේ අපි එන කවුනා බෑ ගේම ඔයාට හරිම පහසු වෙයි කියලා මට හිතෙනවා. මේ ගේම එක වාට නම් ඕන මොනවද කියලා අන්න එහෙම කියවන ගේම් එකක් වෙයි. අපි වෙන කොන්දේසි ටික වාට මතක් කරන්න තරගේ. හරි සංජාන ඔයාට ඔව් නෑ බෑ කියලා කියන්න බෑ. තනි වචනෙන් උත්තර දෙන්න බෑ. එකම වචනේ තුන් පාරක් කියන්න බෑ. තප්පර පහකට වැඩි නිශ්ශබ්ද වෙන්නත් බෑ. ලියන භාෂාවෙන් කතා කරන්නත් බෑ. හරිද ඕකේද කොන්දෙසි වැඩි වගේ නම් කියන්න වැඩිද වැඩි <laughs> පළවෙනි වගේ මම දැන් පුළුවන් කවරම try කරමු try කරමු try කරමු මම හිතන්නේ මේ ගේම් එක හොඳට අහලා තියෙනවා වගේනේ අපි මේ මේ විදිහට මේ ටයිම් එක කරන එක ඔව් මම ඇත්තටම මේ මේ වගේම දවසක drive කරගෙන යනකොට සායකේ අපේ සුපිරි තනුවක් එක්ක ඔයගලම වුණාදා කරා මම හොඳටම අහන් හිටියා ඇත්තටම මට මතක හරියට මේ වගේ මොහොතක් right එහෙනම් ඉතින් මේ අමාරු වෙන එකක් නෑ අපි play කරලා බලමු නේද ගේම් එක 3යි 2යි 1යි සංජානගම රජිනේ දැන් අපි අපිත් එක්ක හදිසිරින්නේ එයා තමයි වාහනේ යන ගමන්නේ යන ගමන්නේ රඟපාන එක ලේසිද අමාරුයිද? ගොක් විතර අමාරුයි. අමාරු කියලා අතරින්නේ නැහැ නේ? එහෙම කරන්න අවස්ථාවක් හම් වෙන එක නැති දෙයි නේද? ඔව් නේද? මේ සින්දු කියන්න පුළුවන් නේ? ගොඩාක් ලොකුවට තිබ්බත් හොඳයි නේ. කෝරල්ස් එනවා හරියට නේ? <laughs> ඒකනේ ෂූට් එකට යන ගමයි ඒකයි. දැන් මේ විනාඩියක් ඇතුළත මට ඕනේ හැබැයි නිකන් කියවෙන එකක් නෑ හැබැයි මං හිතන විදියටනේ එහෙම නොවෙනව නම් මගේ හිත සතුටක් දැනේ. රයිට්. සෑහෙනවද කල්පනා උත්තර දෙන්න පුළුවන් නේ? එහෙමනම් ඉතින් හොඳයි නේද? දවල්ට කාලා දින්නේ? බතුයි මාළුයි පරිප්පුයි පළයි කෑවා. කෑවා රයිටෝක තරගි තුළ අති විශිෂ්ට ලෙස වහිතන් යමකක්ද ජයග්‍රහණය කරාද ජහත්කාලය කරලා ගිස්ස එක දෙන බොහම දක්ෂයි බොහම නස්සන පැතුම් රඟපාන්න විතරක් නෙවෙයි ඉතින් මේ වගේ දේවලුත් සංජානට නේද සංජාන <laughs> ඉවරයි නේද මට ඕනේ ආ තාත්තේ මට ෆස්ට් ටයිම් මම හරි ආසයි. අනේ ෂෝක්. thank you මට ඉන්වයිට් කරාට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට. අනේ ඔයත් හරි ෂෝක්. thank you ඔබේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ආවට සංජානා. ලස්සන සින්දුවක් අපි ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ cool spot ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ආවට thank you so much ඔයාට. ඔහොමම ඉන්න කට් කරගන්න එපා. Facebook live එකෙන් තවත් ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න ඕන. ඔහොමම ඉන්න. එහෙනම් thank you. එකෙන්ම ජය වෙන්න ඕන සුබ වෙන්න ඕන. bye. thank you. ජයවා. bye. Thank you. සංජානා ගමානච්චි හරිම හරි දැන් මේ මොකද අපි හරි කවන්නේ ඇහෙන්නත් අපි ළඟ තියාගමු සංජාන මොකද හිතෙන්නේ අපි ඇහෙනව නේද වාද ඔව් මට ෆෝන් අපි ඇහෙනව නේද හොඳට මේ ලයිව් එකට වැඩි ටිකක් හොඳට ඇහෙනවා ක්ලියර් හරි හරි මේ මොකද හිතෙන්නේ ගේම් එකෙන් වින් කරන්න හම්බෙච්ච එක ගැන ගේම් එකේ වින් කරන්න හොම්බෙච්ච ගැන ඇත්තටම ගොඩාක් සතුටුයි මං හිතුවේ පළවෙනි වචන දෙක තුනේම නාගනී කියලා මම මොකද ගොඩ වෙලාවට හැම වෙලේම නාගන්න එක තමයි කරන්නේ ඇත්තටම කරන්නේ ඇත්තට පුදුම හත එකක් තමයි දුන්නේ එහෙම කිව්වට පස්සේ තීනගේ ඇත්තටම සංජානගේ එහෙම වෙනසක් නෑ වගේ නේද ඩ්‍රාමා එකේ තීන ගොඩක් වෙලාවට දැනුම් අහගන්නවා නාග වෙනසක් නෑ හොඳයි කියලා දෙන්න හොඳයි කියලා කතාවට හරි දක්ෂ මේ අපි චුට්ටක් පොඩි කාලේ පොඩ මතක් කරන්න ඕන දැන් වාගේ ගම්පලාට මාතර මාතර සුජාතට තමයි යන්නේ මම දන්න විදිහට තොරතුරු හොයාගත්ත විදිහට කොහොමද ගෙවල් විස්තර අම්ම තාත්තා කොහොමද ගෙදර විස්තර කොහොමද කොහොමද කලාවට ඔයා එන්නේ සම්බන්ධ වෙන්නේ කවුලේ තව කවුරු කවුරුද ඉන්නේ කවුරු දැන් ඉන්නේ මමයි තාත්තී නංගි විතරයි අම්මි නැති වෙලා දැන් අවුරුද්දක් වෙනවා. ඉතින් ෆීල්ඩ් එකට එද්දි මගේ පස්සෙන් ආවේ මාත් ෂූටින් ආවේ හැමදේම කරේ මගේ අම්මා. ඉතින් අද වෙනකොට මට තනියම මේ දේවල් කරගන්න වෙනවා තියෙනවා. ඉතින් දුකයි. ඒ ගැන නම් ගොඩාක් දුකයි. චූටි කාලේ ගැන කියනවා නම් මම ගොඩක් බාහිර ක්‍රියාකාරකම් කරපු කෙනෙක් නෙවෙයි. ඇත්තට ආසාවෙන් හිටිය කරන්න ගෙදරින් chance එක හම්බුනේ තාත්ති ගොඩක් සැරයි මොකද මේ අමුතාති දෙන්න මෙයා කොහොමද ડોක්ටර්ස්ලා. ඉතින් පළවෙනි බබා මම ඉතින් අර ආරක්ෂා කරන එක ඕනවට වැඩි ඕව ආරක්ෂා කරන පරිවෙන්න ඊට පස්සේ ඉතින් අවුරුදු කුමාරි තරගයක් හරහා හිරුනාලිකාවේ 2018 වසරේ අවුරුදු කුමාරි තරගයට සහභාගී වුණා මම කන්නේ නැතුව බොන්නේ නැතුව ගේ ඇතුළට වෙලා ඉඳලා ගෙදරට උද්ඝෝෂණයක් කළා තමයි ඇත්තටම මම තරගයට සහභාගී වුණේ. ඒ සහභාගී වුණ සහභාගී වෙන්න මම හිතන්නේ අද වෙනකොට මම මේ ඉන්න තැනට හරි ආවේ ඒක හින්දා මම ආපස්සට මගේ ලයිෆ් එක ගැන හැරිලා බලද්දී ඇත්තටම මම දැන් ඉන්න තැන ගැන අපේ ආදරණීය ශික්ෂකයන්ගේ ආදරය මට ලැබෙන එක දැක්කහම මට මාර සතුටුයි. ඇත්තටම ඒකට ඇත්තට ගොඩක් පින් මොකද කෙනෙක්ගේ හදවතක් සතුටින් කියන්න පුළුවන් නම් ඇත්තට තව කෙනෙක්ගේ හදවතක් ලස්සනයි කියලා කියන්නේ අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි ඉතින් තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම අයිම සතුටුයි ආපු ගමන් මග බොහොම ලස්සනට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ තමන්ගේ ටාගට් එකන යන්න ඕන කියන අරමුණම පොඩි කාලෙදම තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් හරි සතුටුයි. ඉතින් සංජාන අපි කාල වෙලා වුණ සීමිතයි කතා කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා කතා කරන්නත් හරි ආසයි වුණාට ඉතින් සංජාන කාලේ වෙලාව ගලන් කියනවා කියන්න බොයිස් එකේ මහගන්න ආශ දල තියෙනවාද නිවේදන කටයුතු මේ වෙනකොට ආරම්භ කරලා තියෙනවා අනිවාරෙන් අපි සක්කාර කෝල් එකක් දෙන්න මේකින් සංජාන ඔයා මේ වෙන ජොබ් එකක් කරනවද නැත්තම් මේ මේ බ්‍රාම ෆිල්ඩ් එකේ ඉස්සරහට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ජොබ් එකක් නම් ඇත්තටම කරන්න නැහැ. අර මම ෆීල්ඩ් එන්න කලින් මම ඩිග්‍රී එකක් කර කර හිටියේ. ඒකත් බාගෙන නතර කරලා දැන් ඔක්කොම අවතර කළා තමයි ළඟන ජීවිතේට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ආයේ ඉගෙන ගන්න ඒකට ඇත්තටම කම්මැලි කමක් තමයි තියෙන්නේ. මම ඒක ගැන හිතන්නේ නැහැ. දැනට මේ විදිහට ළඟන ජීවිතේ කටයුතු කරගෙන යනවා. ඊට අමතරව අනාගතයේදී ඉක්මනීම මම හිතන්නේ මගේම කියලා ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ වෙයි. අනාගතයේ දැමමට ගැන කිරම කියන්න බැහැ ඉති මේ වෙනකොට සංජා අපිට පොඩි වෙලාවක් දෙන්න පොඩි වෙලාවක් දෙන්න පොඩි නිවුස් බ්‍රේක් එකක් ගන්නවා පොඩි වෙලාවක් දෙන්න සංජානා හරි රයිට් ඕකේ සංජාන ඉති මේ කාල වේලාව අපිට හරස් වෙනවා එහෙමනම් සංජාන බොහොම ස්තුතියි කියලා කියනවා කරන කියන හැමදේම වඩ කරගන්න හොඳින් කරගන්න ශක්තිය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා බොහොම ස්තුතියි මොකද ඉතින් cool spot program එක අපි මේ Facebook live එකක් radio live එකක් එකවර live දෙකක් ඔයාලට මොකද මේ අත්දැකීම ගැන හිතෙන්නේ අතර මගේ live එකේ පළවෙනි කතාවට මේ වගේ අදකීමක් ලබන්නේ අයි ඔයත් ටීනස් ඔයත් ලස්සන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරන ඔය දෙනෙක් වොයිස් මාරු හරිම ලස්සනයි මා ඉන්ට්‍රස්ට් හරිම ලස්සනයි ඉතින් thank you මම ආයි thanks කරනවා මට ඉන්වයිට් කරාට ඔයාලගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට එන්න කියලා. ඉතින් thank you මම ඔන්න මම හරි සත්‍යනී ආරාධනාව බාරගෙන මම ආවා. thank you thank you thank you. ඔයාලට thank you thank you මේ දැන් කලින් කිව්වා ඉස්සරහට අනාගතේ බලාපොරොත්තු ගොඩක් තියනවා කියලා හැම බලාපොරොත්තුවම සංජානා ඉක්මන්ට මිශ්‍ර වෙන්න කියලා ඔන්න අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවාට තැංක සෝමච් අයත් දවසක අපි හම්බවෙමු අහෙන ඉතින් ගිහින් එන්නම් මේ වෙලාවේ මේ අපේ ලයිව් එක බලන් ඉන්න කට්ටියත් කියන්නේ ලයිව් එක ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ෂෙයා කරන්න තමත කරන්න බා ගිහින් එන්න හැම සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න ආදරේ ගොඩාරියක් මම චීනා ආදරේ ඉතින් මම ජය වෙන්න ඕන සුබ වෙන්න ඕන සංජානා බොහොම ස්තුතියි අද දෙක සම්බන්ධ වුණාට එඩිලන් මේ සංජානා බයි ගම ආරංචි